嘿，我是 Live School。我们今天要分享 QC 的 VJ 材 OK，我们这次要来，这次把这个字幕字幕程式来做一个更新啊。我们在字幕的的部分，现在呃，把它丢到 r e s o u r e 里面去。然后现在字幕部分我们有哪做了哪一些更新？在更新前，我先看一下他们简单做的范例，它不同的字型。 我们字形都可以不一样，可以改变字形，还有书写体，不同字形。然后我们现在在字幕的部分的话，在呃不是这个 permanent，我们可以呃输入文字，好让做动画的呃动态表现，那我可以换字型。 这边有字形，这边都有字形可以换，然后这边有尺寸，size 尺寸可以调整，OK，还有位位置移动，position 跟 x position，OK，还有颜色字形的颜色，r g B，好字形的透明度。 以及背景颜色，我们也可以把背景颜色打开。这边有呃，背景颜色打开可以加颜色进去，或者是你可以把背景颜色关掉，enable 这样子。OK，也是蛮有趣的。 大概做了一些泛流吧，它字形做了三个堆叠在一起，用不同的字形，很方便。这个字这个字幕程式啊，然后我把字形放在那个资料夹，你可以先安装字形，然后就直接可以使用这个字幕程式，给大家下载。